Easo Politeknikoko goimailako fabrikazio tailerrean gaude. Bertan, goimailako fabrikazio teknikariak ezten ditugu. Kontrol numerikoko makina hauetan kan programatu eta piezak eginarazteko ahalmena beraiengan bermatu behar dugu. Goizez, euskeraz, baita erderaz ematen dugu zikloa gau.